مساء الخير متابعي قناة الأوفياء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة وفي أمان الله قبل ما نبدا ما تبخلوش عليا بال like والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديدي إن شاء الله مشاهدة ممتعة اليوم جبت لكم موديل آه، جميل جدا من إكسسوار شعر نشوفوا طريقة العمل خطوة بخطوة بالتوفيق إن شاء الله